Okay, so guys, aku ni and welcome to the escape. Abang dah tak nak pasang. Nak pasang ke? Jom sini. Angkat, angkat kolamnya. Bila kata? Okay. Okay guys, uh, pada video kali ni, for this video aku nak buat satu video dengan siapa tu? Siapa? Oh, Zafri Azim di Muhammad Okay, adik aku, Zafri. So, video kali ni aku ada ah, letak dulu, letak dulu. Aku ada purchase satu item dekat Shopee and uh, aku beli time 77 tu ni Shopee, Shopee tu. uh, and aku beli kolam. Kolam dia size dia almost 3 meters and it's pretty big lah video ah uh, kolam ni kan. So, tanpa kita cakap panjang, let's go kita pasang. Ah, let's go. So kolam tu aku beli kat Shopee pada 77 macam aku bagi tahu tadi. Pak. And kita beli kat Shopee. Harga dia nanti aku taruh dalam description lah link dia. Um, dan kolam dia besar lah, it's pretty big lah kolam dia. And aku tak ada benda nak cakap sebenarnya. Eh, kalau ikut aku tak nak buat konten YouTube pun kalau beli-beli barang ni aku dah Last time aku buat konten YouTube untuk beli-beli barang ni Tahun lepas kot <laughs> Siapa? Who Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? You Let's go lah Yo yo Let's go Yo Let's go Punyalah penat aku mengepam tadi Rupanya dekat vacuum ni ada function door. Pakai ni je lah Simple So naik lah So Kita tengok uh, Mirror Let's go So now aku nak pasang uh, another one punya kolam yang lama sikit, yang lama ni. Tapi besar jugaklah. Tapi tak sebesar ni. Ni lagi besar. Slide. Dekat dalam tu dia cakap 2.8 tak silap. Ni, ini tak ingat. Tapi tak sama besar dengan ni. Ni lagi besar. So kita pasang, kita pasang ni. Let's go. Kolam pun dah siap pasang and kita tunggu isi air pula so aku tak tahu aku record ke tidak sebab ya tengoklah kalau aku record aku record kalau aku tak nak record so kita jumpa nanti bila siap lah ok guys now sekarang pukul 2 dah 2 petang and aku rasa video ni agak bosan Memang bosan lah saya cerita bosan lah Just dapat barang tu kita orang pasang and PCI ajak aku mandi just settle So yeah Dia punya kolam pun ada 3 layer Tadi aku pump 2 layer je Sekarang nak tengah pumpkan layer yang ketiga And yeah So aku rasa video sampai sini je Aku rasa like this video just um, Hit the thumbs up button And subscribe to channel case support us uh, untuk sampai 2k subscribers and yeah for the next stream of peace out bye bye last activity we're gonna clean up this sapu semua and after that kita bring our kolam kita letak kat sini so <tsk> yeah jadi tempat ni ada tempat kolam, space untuk kolam lah. So, yeah.